Lagu kamu tu pasal rakak pun. Awe. Oh, awe awe. Kena saya utai kita. Kamu tahu kau doa berjali, walau mungkin kau kerja emun tahu getek, mungkin kau berhutang, mungkin tahu hutang tuak sapo. Ani ah, nak bawa kaya tu berburun, tu pergatun, tu pernedo, binatang binatang kita kita coba buat apa, undang undang kita lagi. Awas! Eh? sama juga ikut jali suruh orang kata tebal tebal kata tebal Hei, eh, macam aku tahu dah undang aku tahu dah sopan lo. aku tu bel bukan kayu laut lagi lo. Kayu petanggo aku lagi lo. Hei, di petanggo mu tak ada kau buto. Kok ada gapo? Pokok dia pokok nak. Kau. pokok kayu-kayu ni, pokok tengah, pokok-pokok-pokok ni uh, ah, berharga belaka untuk balok, untuk tanam kita. Ha, kata mai aja. Habis hamu. Ada lagi? Oh, kata. Bila-bila tu lari aku tu lu mesti. Bila nak tahu cak cago, jadi ambil jikok suka. Ha, Dan buat poreh kat undang-undang masuk penjara 3 bulan duduk dalam tu baru berlindang air mata dia dua tu serupa, pakak kecek ke bunyi bisik di umur. Kita pergi masuk lautan, kita terbang belakok mana ada. Ah, pakak dua tu duduk sodok, duduk galo. Jaga bayali, tak pergi lautan, terpakak tanah lada. Lah eh, lada lah buruk beli kedap, padang. Allah bertanya mau kepada adik kakak semua. Tulubi nasihat atau ada orang ceroboh. Lapulah dengan sekedua pihak yang berkuasa. <laughs> Okey. <laughs> Okey. Okey. Okey.